大家好，我是金英老师，又到了我们每一周的生肖运势周报时间。接下来就让我们来看看，隔周四月一号到四月七号这个区间有什么重要的日课吉凶以及个别生肖的运势。首先，我们来看一下接下来这个礼拜一，它是逢到了我们的乌兔太阴日，吉时呢落在了卯时，也就是我们清晨的三点到五点这个时刻。 如果你想要在清明节之前为自己做个转运的小动作的话，不妨我们可以在卯时，也就是五点这个时候清醒，做完梳洗之后，我们可以到家里的阳台外外面，然后呢面对太阳做深呼吸、吐气的动作。这个动作呢，我们可以做七七四十九次，或者是维持至少十分钟，让我们呢。 把身体里面的晦气给代谢之掉之外呢，还可以同时呢呼吸呢大地新的一个气，让自己呢生理的一个气节气呢也可以做一个小小的转换，借人呢转动我们的运。再来，我们来看一下礼拜二的部分。礼拜二的部分呢是逢到戊修照，所以如果说你本身是有在做建筑的，或者是装修的朋友，甚至你本身可能是。 有新居，你自己正在做装潢的，要注意在礼拜二这一天，我们是不适合呢在厨房呢做一些动工的，尽可能就避免喽。礼拜三的部分逢到的是雾探病，所以如果说你有必须要去呃看亲朋好友的，他们住院了，我们尽可能是提前一天或者是延后一天。那有的人就会问我啊，那老师，如果说我是去看小宝宝呢？ 比如说月子中心呢，毕竟它还是属于一个医院的机构，所以我还是会建议，我们也尽可能就是延后一天或者是提前一天，好不好？再来，我们来看一下礼拜四的部分。礼拜四呢，逢到是我们麒麟日，它同时也是乌兔太阴日，吉时落在了丑时，是我们清晨的一点到三点这个时刻，这个时刻比较难使用。不过这整天呢，因为它是对男性命主非常有利的麒麟日。 所以如果说你要补官运，你要求好运，转你的财运，都很适合呢。男性朋友在当天呢，前往公司或是居家附近的庙宇，比如说福德正神庙、关圣帝君庙，或是看你的相关行业所祭拜的主神，那我们就是到那边呢去做一个拜拜祈福的动作。对于你的事业，对于你的运势，也都是会有蛮不错的加分效果。 再来礼拜五呢，也就是大家众所皆知的清明节，在清明节当天呢，或者是提前一般两周，甚至是说在延后的十天内，很多人都会去做一个祭祖追思的一个动作。如果你还没有锁定老师的频道，请记得在下方帮老师点个订阅，这样子你才可以在这个影片结束之后，看到在清明节要怎么样拜才是对的。 或者是怎么运用清明节为自己添多一份的好运。另外，我们再来看看礼拜六这个部分，我们要注意的是，这一天是适合进京安葬的日子，所以，比如说我们有些人要入塔，或者是他要入土安葬，都是很适合在这一天做这件事情。礼拜天的部分，逢到的是我们大头休日。 所以任何的祈福动作，尽可能呢都可以往后或者是提前。同时呢，大透休日呢也会意味的是说，如果说你要在家里呢也要进行一些大型家具的移动，我们也可以在当天去做这样的一个移动。好，再来让我们来看看接下来四月一号到四月七号我们的。 本周运势王第三名是谁？第三名是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这一周呢，他其实运势呢是非常的旺盛的，不用太去费很多的口舌，就可以很轻易的呢拿到他要的订单，或者是说服别人。所以，如果说你有要推广任何新的企划案，不妨呢就在这一周赶快执行，好不好？再来，我们看一下。 运势 number two 是哪一个生肖？是我们属马的朋友。虽然他没有一马当先，但是其实呢，也没有，只是在一人之下。那又是在哪一个人之下呢？就是我们属猴子的朋友了。哇！所以属猴子的朋友呢，跟属马的朋友以及属鸡的朋友，这三个朋友呢，尽尽可能呢，在这一周的时候呢，要火力十足，把一天当两天用。 那你就会发现，你接下来的这一个月都会非常的轻松，因为你把这个第一周呢，可能就把你整个月的工作进度呢，都完成了，可能至少有六七成，好不好？那接下来的这月份呢，所做的业绩或者所做的事情呢，都会等于是在帮你多打底的。好，我们再来看看个别生肖运势的状况又会是如何吧。首先，我们来看一下。 属老鼠的朋友，在未来这一周，老师会劝你要恭恭敬敬的。虽然属老鼠朋友在上个礼拜是我们的人生胜利主，非常的风光，但是呢，哇，今到了这个礼拜呢，会有一点好像是那种过街老鼠，大家都在嫌弃的感觉。所以是说，这个时候我们要恭恭敬敬的，对于周遭的人，存着感恩的心，即便有人呢。 可能不是跟你讨教，可是他好像在找你麻烦。我们也尽可能呢，先忍声吞气一下，然后该说好话，我们就要说好话，因为呢，讨好你就会有出入，至少呢，人家呢就会少说你一分坏话。这是老师对于鼠老鼠在这个礼拜的建言。那鼠老鼠的朋友，在接下来这个礼拜，你要注意的天数为礼拜三跟星期日。 再来，我们来看一下属牛的朋友，属牛的朋友，老师会建议你在这个礼拜要运动一下喽。呃，因为呢，体重机的数字呢，真的一直在节节高升。你如果再不控制一下，可能呢，除了呢健康会出现问题之外，枕边人也会开始嫌弃你喽。甚至你会开始觉得我的夏天不要来，因为你会发现我身上的衣服呢。 全部都快要穿不下了。好，属牛的朋友特别要注意的天数是礼拜四跟礼拜六。再来，我们来看一下属老虎的朋友，在这一周呢是一个不吐不快周。什么叫做不吐不快？也就是你会觉得啊，好多东西我真的看在心里，然后呢虐在心里，不讲，真的会觉得对不起自己。不公不义的事情呢，在这个礼拜。 你会觉得特别的碍眼，平常你可能就是遮一眼闭一眼，在这个礼拜你就会选选择呢挺身而出去讲，去发声，这个礼拜是可以做这件事情的。属老虎的朋友呢，赶快在这个礼拜把你真心的想法说出来吧，坦坦白白的把自己的想法告诉对方，不管如何，至少你会发现对方知道了你的想法之后，或许。 他会有另外一个见解，他可能会选择接受，又或者他会选择跟你讲他真实的一个看法，那这样对你们的关系也会是比较好的。属老虎的朋友要注意的天数呢是下星期的礼拜五。再来，我们来看一下属兔子的朋友，在这一周要注意的是大的代谢问题，因为呢你会发现奇怪了。 我可能也没有吃很多，可是我怎么体重一直增加？又或者是说会发现，咦，我的皮肤好像失去了光泽，甚至可能我们在排便啊，哦，或者是有便秘、腹闷的一些问题，都可能会渐渐的浮现出来。这些可能都会代象征的代表是你身体呢的代谢机能慢慢的下降了。所以老师会建议呢，你可以呢多做一些有氧的运动之外，也可以多吃一些，呃。 五行的水果、蔬果，啊，蔬水果类呢，至少每一每每一餐呢都要有一个拳头到两个拳头这样的一个分量，这样子也可以提升我们的一个代谢率。那属兔子的朋友呢，好，也记得呢我们要多动少坐，这个坐不是做事的坐，是坐在位置的坐，好不好？好，尽可能多动一点会好一些些。属兔子的朋友要注意的天数是礼拜六喽。 好，再来我们看一下下一个生肖是属龙的朋友，在这个礼拜，老师会建议你要小心谨慎，因为呢，你会在不知不觉中言吐之中就得罪了人，而且很多时候都是因为你转述一件东西，虽然你是在陈述一件事实，但是经过你的加言添醋之后，别人听在耳里，第三方在转述出去之后，人家就会觉得。 你怎么老是在我的后面说一些不应该说的事情，或者是说可能跟事实有点距离的事情？因为你可能只有讲一部分，那另外一部分为了保护自己，你可能并没有完全的说出来。所以老师会建议就是小心谨慎，管好你自己的口，这样子呢，你才不会祸从口出。好，属龙的朋友要注意的天数分别是下一周的礼拜二。 跟星期天，再来，我们来看一下属蛇的朋友。属蛇的朋友，在这个礼拜，老师会建议你要耐着你的性子，而且呢，在这一个礼拜五呢，你也要特别的注意，不要让自己呢，在一个一个周末的结束的之后呢，你发现，我有什么事情没有完成？为什么呢？哈。 因为你可能在这一周，你会发现怎么老是会有人要差遣我做一些事情，然后帮主管擦屁股，那甚至呢，他很多事情都是急件，让你觉得非常的不耐烦。不管如何，你都要耐着性子，慢慢的把手托的事情一件一件的去完成，才不会到礼拜五的时候，你才发现我怎么忘了还有这件事情，然后呢，我的我没有时间呢去执行，哦，或去完成它。 那这样就会蛮糟糕的，你的周末就必须要去做加班，那你心情也不会太美丽，好不好？好，再来要注意这件事情，就是说，即便呢别人请求你的帮忙都是急件，但是你要记得，今天他有急的时候，明天你有可能是你有急的时候，所以即便你不耐烦，我们都可以换个角度去想，如果今天我帮他，或许我们可以留个情面，之后。 会是他来回馈我，帮助我，何乐而不为？这样子可能对自己呢，可以种下一个好的因在那边。好，我们再来看一看属马的朋友要注意的是，幸运爆棚。可是为什么幸运爆棚还要注意呢？因为你太顺利了，你会忘记要执行应该要做的事情，因为来的太容易了，所以呢，其实你就没有好好的去运用你的时间。 所以，因为幸运爆棚，做什么事情都顺心如意的状况之下，老师会建议你手边的事情要赶紧的下手做，这样子呢，你的任何的一个那个事情呢，都可以进度呢都可以提前，提前总比你要追着进度跑要来的好吧？因为你追着进度跑的时候，常常会计划赶不上变化，所以让你的计划提前，让我们可以在接下来的这个月的份的时候呢。 你也不用提心吊胆，因为我们的计划已经往前了嘛，好不好？好，记得好好运用你的时间。再来，我们来看一下下一个生肖是属羊的朋友。属羊的朋友，老师会建议你呢，在这个礼拜呢要换个做法。过去的做法呢，你会发现效果不彰，又或者是说换个想法、换个做法都是一样的意思。你只要呢有做一个转换，都可以让自己呢发现，诶。 成果呢，大大的提升。那属羊的朋友要注意的天数是礼拜一跟礼拜二。如果过去，比如说我们不管你是跟你生活周遭的事情，不管是想法、做法，或者是行事风格，包括是你上班的路线什么的，本来你可能都是有 A、B 两个路线，可能一个是走 local，一个走高速公路。你平常可能都走高速公路，可能你在这个礼拜，我们可以换个方式，我们可以走 local。 因为可能也会发现不同的东西，或是看到不同的广告或什么，你会有不同的想法。那这样子都是一些不同不好呃，就是不错的启发方式。所以呢，在这个礼拜，换个套路，换个做法，让你自己迎接新的崭新的想法，好不好？再来，我们来看一下属猴的朋友，猴塞雷呀，就是在这个礼拜，你真的是运势好旺哦，什么都好顺利。 所以属猴的朋友呢，一定要，呃，利用这个运势红腾的这一周呢，赶快执行你要做的事情哦，不要荒废度日，好不好？好，因为你很顺利，所以呢，老师赶快进行到下一个生肖，我们来看看属鸡的朋友要注意什么。好，属鸡的朋友呢，哈，在这一个礼拜呢，是学习增进的一个一个周哈。 所以是说，老师会建议呢，你要多看、多听、多了解。那属鸡的朋友呢，要注意的天数呢，是我们的礼拜一。哎，可是你知道吗？我们礼拜一刚好逢到四月一号，也就是我们的愚人节。所以属鸡的朋友，其实你们是比较容易在四月一号当天中标，你知道吗？也就是比较容易会被可能被被愚弄一下。所以呢，要特别留意一下，好不好？再来，我们来看一下属狗的朋友。好，属狗的朋友呢？ 接下来这一周呢，老师会建议你要注意的是是非产生。那属狗的朋友呢，你就要不要去注意别人怎么说，也不要去在意别人怎么看待你，因为嘴巴长在别人的身上嘛，所以是说你没有办法去约束他们怎么想，懂我的意思吗？那你如果越去想，那他们就是他们越这个风头就会越旺。 反而你会觉得会更难过，不如就是不听、不看、不问。那过了这个坎之后呢，其实这个身势呢，慢慢的落下来的时候，你就会心里也会比较开怀一点。因为如果今天他们讲的都不是事实的东西，其实最后呢，只是需要时间去不攻而破啊。毕竟呢，很多时候我们都说嘛，嗯，谣言会止于智者，所以。 这些愚弄或者是愚昧的谣言的传播者，最后他们也会知道，必须要闭上他们的嘴，好不好？属狗的朋友要注意的天数分别是接下来这一周的星期一跟星期三，所以啊，你在星期一开头的时候有开会啊，或者是早会、晨报这些，属狗的朋友也要特别留意一下，好，你的进度有没有落实到？ 不然也是容易漏人家口舌哦。好，我们再来看一下最后一个生肖是属猪的朋友。属猪的朋友啊，哎，在这个礼拜呢，记得呢，急事缓办。什么叫做急事缓办？就是说啊，即便你再急，你也催不出进度来的，你也是要慢慢的去执行它，因为这件事情时机未到，成果会非常有限的，还不。 还不如你可能把它慢慢割一下，然后你会发现，诶，它的成效才会出来。好，所以是说，不管是在工作上或是感情上的一个处理，人际上面都一样，就是及时缓办。属猪的朋友，接下来这一周要注意的天数分别是礼拜二跟礼拜四。好，再来我们来看一下，接下来这一周谁是我们的？ 感情胜利组，首先我们来看一下，第三名是我们属老虎的朋友，五属老虎的朋友，其实这一两周其实都运势都还不错的哦，哈。那我们再来看一下，第二名又是谁呢？第二名是我们属蛇的朋友，啊，那第一名的呢是我们属羊的朋友。以上这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜，不管你是参加联谊，又或者是说，呃，跟异性做互动的时候， 你都会觉得呢是比较顺心如意的，那不妨呢在这个时候呢，可以多去认识一些人，多做一些收手，或者是说我们也可以去尝试的，在这一周呢告白，如果说你还没有对象的话，好不好？好，以上呢是我们针对四月一号到四月七号这一周的运势周报，谢谢大家的收看。 还没有订阅老师频道的朋友，请记得在下方按个订阅，给老师一个 like，代表你喜欢这篇文章。如果有任何想要跟老师发问的，不妨都在下方可以去做一个留言，老师也会第一时间给你做回复。谢谢大家本次的收看，也祝大家一周顺心如意。谢谢。